لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله